oshkor bo'lish qismida ishlatib skarabelloga aylan. assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz obuna bo'lish va like bosishni unutmagan holda biz boshladik eng sara multfilmlar bizning kanalda layla 5 mavsum finali qayta yarali va abjir mushuk tumorlarning sirlari kuchlarini bilib olishadi Emily butunlay o'lim holatiga o'tayotgan edi afsus vaqt juda oz mavsum finalda monarxon qizi va abjir mushuk tumorlarni Chloe va leyla yordamida qo'lga kiritib marnetni sirini bilib oladi va uni qo'lga oladi ammo marnet tumorlarni qaytarib olishga erishadi u ikkita tumorni birlashtiradi va yosuman mag'lub bo'ladi u kapalak tumorni uloqtiradi va kapalak tumorni layla qo'lga kiritadi <gasps> nimalar bo'larkan endi Edrianning otasi yo'qsimanligini bilmaydi. Bu unga juda qiyin bo'lishi mumkin edi agar bilganida, bechora bola. Lekin bir kuni albatta biladi.